हूँ जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे by the time you are watching this मैं जा चुका हूँ भाई आ, ऐसा है अभी हम जा रहे हैं ज़रा जे बी हाई फाई एक जे बी हाई फाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और मुझे जो है एक वॉच लेनी थी और फिटनेस वॉच लेनी है और क्यों लेनी है वो इसलिए लेनी है क्योंकि भाई आ, मैं एप्पल यूज़ कर रहा था अभी रिसेंटली मैंने दिवाली पर अपना फ़ोन चेंज करके मैं सैमसंग पे वापस आ गया हूँ एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन ले लिया है मैंने और ये जो एप्पल वॉच मेरी थी अब इसका मेरे लिए कोई काम नहीं है ये उसमें नहीं चलती है तो मुझे एक ऐसी वॉच चाहिए जिस पर मैं नोटिफिकेशन वगैरह भी देख सकूँ और सारे फिटनेस के जो भी मेरे फंडामेंटल्स फ़ीचर्स हैं वो मुझे मिल जाएँ क्योंकि मैं रनिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे एक अच्छी फिटनेस वॉच भी चाहिए थी और जो मेरे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं उसमें Garmin actually produces better quality fitness watches तो इस बार अब मैं फाइनली गारमिन पे मूव कर रहा हूँ I started off with fit Fitbit Fitbit के बाद मैंने एप्पल वॉच ली और अब मैं फाइनली जो है गारमिन लेने की सोच रहा हूँ तो I have decided to buy Fenix six X sapphire model and uh, once I buy it, I'll do a review. Obviously, it would not be the technical review. I am not that technical with the watches and every everything. Um, but uh, I will do a user review after using it for a couple of days, and I will do a review for my new phone as well, which is uh, S20 Plus. or I'll give you the reason also maine क्यों usko jo hai buy kiya hai ya fir क्यों mere ko mila hai I'll I'll tell you about it. तो भाई देखो ऐसा है वैसे मास्क जो है बंद हो गया है लगाना बट uh, आपको अभी भी शॉपिंग वगैरह पे मास्क पहन के जाना तो लगा Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. we don't need them So can we just love जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं फाउंटेन गेट शॉपिंग सेंटर तो हम के मार्ट ज़रूर जाते हैं और अभी हम के मार्ट से निकल के अब मैं जो है जे बी हाई फाई में जाऊंगा मैंने नूपुर और यूवी को बोला है कि वो जाके नीचे ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करें तब तक जब तक मैं जो है अपना वॉच जाके देखता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जे बी हाईफाई है और आप देख रहे होंगे there are two gates entry का अलग है एग्ज़िट का अलग है तो बेसिकली अभी भी कोरोना वायरस uh, के चलते ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं सैनिटाइज कर करना ज़रूरी है तो भाई ये घड़ियों में मेरे को वो अपनी वाली वॉच नहीं दिख रही है आ, uh, मुझे फिनिक्स सिक्स एस सफ़ायर चाहिए यहाँ पर फिनिक्स प्रो uh, है और भी कई दूसरी हैं बट uh, uh, मेरे को अपनी वाली नहीं दिख रही है let me ask someone actually भाई यहाँ पर लगी तो नहीं हुई है सिक्स सफायर बट मैंने किसी को बुलाया है आ, uh, कि वो आके असेस करे तो भाई मैंने अभी ये पहन के देखी है और ये सेम ही साइज़ है फिफ्टी वन एम और मुझे सही लगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी पहन के Rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we... हो चुकी है बस क्विकली करिए क्योंकि यह सब घर आ रहा होगा तो अभी देखो ये बाबा जी कैसे बैठे हैं लो जी अभी खोल के दिखाते हैं भाई आपको जो है अनबॉक्सिंग का टाइम आ गया है मैं नॉर्मली टेक्निकल रिव्यूज नहीं करता हूँ और जो मैं यूज़र रिव्यूज़ का करूंगा थोड़े दिनों बाद किसी वीडियो में वो मैं अपने यूज़ करने के हिसाब से कंफर्ट लेवल और कैसा है उसके बारे में करूंगा बट अभी अनबॉक्सिंग करते हैं भाई आपके साथ so unboxing is another fun actually तो भाई ओपन करते हैं इसको ये वैसे इसका मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े हैं और फिनिक्स की सारी वॉचेज़ uh, uh, मतलब कि गारमिन में सबसे बेस्ट वॉचेज़ हैं अगर आप बात करो और uh, ये सिक्स एस सफ़ायर मतलब कि साइज़ में सबसे बड़ी है और सिक्स एस जो मॉडल है सिक्स एस सबसे छोटा है सिक्स उससे बड़ा है और सिक्स एक्स सबसे बड़ा है मतलब कि अगर आपको शौक है बड़े डायल की वॉच पहनने का तो आप सिक्स एक्स लो ये मैं कहूँगा मुझे मुझे शौक है मेरी कलाई इतनी जो है बड़ी नहीं है but still I like it हाँ ऐसा हो सकता है कई लोगों को जो है रिस्ट <laughs> अपनी इम्प्लांट करना करानी पड़ जाए इस घड़ी को पहनने के लिए तो भाई देखो फर्स्ट लुक आपके लिए ज़बरदस्त मैं तो बस वेट ही कर रहा हूँ भाई से निकालने का देखो ज़बरदस्त ओके तो भाई पैकिंग भी ज़बरदस्त तरीके से आई है इसकी और ये मैंने रिमूव कर दिया है इसको भी साइड रखते हैं मैं देखता हूँ इसके अंदर है क्या क्या भाई तो ऑब्वियसली ज़्यादातर मैंने जो वॉचेस ऐसे खरीदी हैं उनके डब्बे अच्छी पैकिंग में आते हैं मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे देते हैं उठा के तो ये ऑब्वियसली इसकी चार्जिंग केबल इसके पीछे जस्ट लाइक योर मतलब फिटबिट एक कनेक्शन वो होता है मैग्नेटिक चार्जर नहीं है just like Apple but uh, वो हम बाद में बात करेंगे और ऑब्वियसली ये भाई uh, किताबें हैं भाई इसकी मतलब uh, ज्ञानवर्धक बातें इसमें लिखी हुई हैं कैसे क्या चीज़ करनी है तो वो देखेंगे बाद में बाकी डब्बे हैं डब्बे को साइड कर देते हैं और इसको भाई देखते हैं अभी जो आपको ऊपर दिख रहा है ना ये ये ऑब्वियसली एक स्टिकर है तो मैं अभी इसको सेट करूंगा फिर आपसे बात करता हूँ दोबारा से तो दैट्स अबाउट इट अरे हाँ बट पहन के दिखा देता हूँ ऐसे ही अभी पहले कि कैसे लग रही है मेरे हाथ पे हालांकि बड़ी है ऑब्वियसली यू विल फील के काफ़ी बड़ी है बट मुझे अच्छी लगती है और मेरा पर्पज सॉल्व होना चाहिए भाई जो मैं वेट कर रहा था नोटिफिकेशन का और जो फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ का वो सब पूरा हो जाएगा तो भाई ऐसी लगेगी हाँ कलर थोड़ा सा और लाइट होता तो मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि मेरे कलर मैच कर रहा है इससे बट डजेंट मैटर एक्चुअली इसमें और कोई कलर ही नहीं था वहां पर और बेसिकली दो कलर आते हैं एक और दूसरा था कुछ पट्टा चेंज कर लूंगा मैं इसका तो थोड़ा सा सही लगेगा but that's how it's gonna look ये इसके पीछे ये मैं दिखा देता हूँ before I actually start setting up मैं इसको दिखा देता हूँ आपको करके तो बेसिकली ये ऐसे कनेक्ट करके आप यूएसबी से इसको चार्ज कर सकते हो तो आई एम होपिंग कि इसको चार्ज करने के बाद ही करूँ वैसे मैंने पढ़ी नहीं है बुक अभी देख भी लेता हूँ वैसे और हाँ आ, ऐसा कोई वजन नहीं है इसमें जैसे मेरे सीको वगैरह की वॉचेज़ हैं मेरे पास वो काफ़ी हाथ में ना हैवी लगती हैं तो ये इतनी वजनी नहीं है बड़ी ज़रूर लग रही है बट हाँ एक प्लास्टिक केस नहीं है इसका तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है राउंड ना शेप और स्टील का सा बिल्कुल फिट तो वैसे हिसाब से देखो तो बढ़िया ज़बरदस्त है और सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास है इसका उसके बारे में बताऊंगा आगे और हाँ तो भाई इसको पढ़ लेता हूँ मैं फिर आपको बताता हूँ अच्छा हाँ एक चीज़ और मैंने ये वॉच इसलिए ली थी कि भाई मैंने अपना आईफोन फाइनली चेंज कर लिया है और मैं भाई अब इस पर आ गया हूँ ये सैमसंग एस ट्वेंटी प्लस है और मैं पिछले एक हफ्ते से इसको यूज़ कर रहा हूँ और I am loving it actually इतने सारे फीचर्स हैं कि मुझे लगता है कि एप्पल को भाई सालों लग जाएंगे उस फीचर्स को जो है कैच करने में अब कोई no offense to Apple users मैं खुद एप्पल पे आया था और छः साल तक यूज़ किया and I like it but it is just that there are compatibility issues there are some other issues और तुम कई चीज़ें कर ही नहीं सकते हो कई बार बहुत सारे इशूज़ होते हैं फाइल ट्रांसफ़र करने में ऐसे में वैसे में अब इसमें इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर हैं एक सिंपल सा एक फीचर डेस्क का है आप इस फ़ोन को इसमें कनेक्ट कर दो और exactly just like your phone आप कंप्यूटर पे इसको एज अ पीसी यूज़ कर सकते हो सो दैट्स प्रिटी गुड और गूगल असिस्टेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें कई सारी हेल्पफुल हैं इसमें भाई अभी सेट पूरी हो गई है इससे लिंक हो गई है और भाई जैसे एप्पल uh, में एप्पल वॉच जो है uh, बिल्कुल नोटिफिकेशन देती है हर एक चीज़ पे बिल्कुल एज इट इज चल रही है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बाकी अभी मैं यूज करूंगा फिर आपको इसके बारे में और बताता हूँ बट इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं ऑब्वियसली इसमें टच स्क्रीन नहीं है जो कि मुझे चाहिए भी नहीं और अगर आप फिटनेस वॉचेस लेते हो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट नीडेड क्योंकि अब ऑब्वियसली जब आप फिटनेस के कोई भी वर्कआउट वगैरह करते हो तो स्वेटी होते हो उसमें वैसे भी टच स्क्रीन कभी कभी काम नहीं करता तो बेटर है कि आप बटन से जो है यूज करना शुरू करो तो बड़े सिंपल बटन है अप डाउन और ऑन करने का है किसी को या बैक वैक जाने का तो एक दो तीन चार पाँच पाँच बटन्स हैं और उसमें सारा यूज़ करता अभी मैं चार्ज कर रहा हूँ सेवेंटी फाइव परसेंट चार्ज है और इसकी बैटरी लाइफ भी almost seven to ten days है which is pretty awesome Apple watch मेरे को रोज़ चार्ज करनी होती थी रोज़ नहीं तो दो दिन में तो चार्ज करनी ही करनी होती थी तो दिस इज़ प्रिटी गुड और रेस पे भी अच्छी लग रही है भाई सभी लोग अच्छा ही बोल रहे हैं तो आई होप के सब कुछ सही चले बाकी इसमें बहुत सारे फंक्शन है भाई जो मेरे को अभी लर्न करने पड़ेंगे काफ़ी दिनों में और थर्टी टू जी बी इसमें स्पेस है तो मैंने क्या किया है कुछ सॉन्ग्स जो है इसमें डायरेक्टली डाल लिए जस्ट इन केस मैं फ़ोन लेके नहीं भागू रन करूँ तो मैं इसी से सुन सकता हूँ ऐसा एप्पल वॉच में भी था मेरे में स्पेस बट इतना इतना नहीं था थर्टी टू जी बी खैर इतना ज़रूरत भी नहीं होती इतने सॉन्ग सुन इतने के भाई तुम थर्टी टू जी के सॉन्ग्स डालोगे but still I mean you can store lot of things actually तो भाई दैट्स अबाउट इट प्लीज भाई आज का वीडियो जो है मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे by the time you are watching this मैं जा चुका हूँगा आई मीन कहीं और नहीं जा चुका हूँ मतलब मैं हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ऑब्वियसली हम जो है कैंपिंग पे होंगे मैं कैंपिंग एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ तो उसमें जो है डालूंगा कैंपिंग के वीडियोस तो watch out for my next videos ये चिड़िया डरती नहीं है वो जो कोकाटू है वाइट वाला वो थोड़ा सा यहाँ डर रहा है नॉर्मली वो भी चढ़ जाते हैं ऊपर है तुम्हें हेलो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और keep liking my videos and please subscribe करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तो भाई अच्छा लगेगा हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलते ही हम जो है और ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियोज uh, बनाएंगे भाई